Salut Salut Bien ou quoi Tranquille et toi On fait aller Au fait, j'ai un nouveau boulot. Non Ouais, ça payait mieux que le précédent, du coup j'ai accepté. Normal, non Tu as vu Tu veux que je te montre où c'est Vas-y Allez, c'est par là. Salut Salut Bien ou quoi Bien ou quoi bien ou quoi? フランス人は会うときにいつもお元気ですかと聞きます。お元気ですかとは Comment ça va? Comment ça va? と言えるけれどももっとカジュアルな感じで言うと Ça va? Ça va? とか Bien ou quoi? Bien ou quoi? となります。Tranquille et toi? Tranquille et toi? tranquille et toi Comment ça va Ça va bien. Ça va bien. Toka, ça va. Ça va ga Tranquille. Tranquille, des mots tsujimasu. Tranquille. no tranquilo, to kibun da Dakara, daijoubu On fait aller On fait aller. それより元気より気分が低いですやらないといけないことをやるみたいな感じで倦怠期ですモネラモネラという表現も使えますまあまあという意味ですじゃあ n o u ブルブルブルは t r a と同じ意味ですただ違う言い方ですじゃあ n o u ブルノー。ノー。ノー。o t 直訳だと 「いいえ」という意味ですけれども長く言うと嘘 No と同じ意味ですだから N に集中して長く言いますね No で実際はびっくりしたらとか何か信じられないことがあったらあぶんあぶんとか vraiment vraiment を言えるんですけれども No の方が短くてネイティブに聞こえますだからぜひ使ってください J'ai accepté. Normal, non J'avoue J'avoue. J'avoue, それなという意味です。だから誰かと賛成するときに Je suis d'accord. Je suis d'accord. j'avoue J'avoue Tu veux que je te montre où c'est Vas-y. Vas-y. vas-y 直訳すると行こうという意味ですけれども他の意味がありますそれは OK と同じ意味ですだからどうかなと聞かれ賛成するときは vas-y vas-y とか allez あれを言えますでその方がもっと自然ですフランスの日本の大学の違いというビデオなんですけどそのビデオの中で「あれ」と言いましたね